Baba Gandujan da ake cikiya wasu ma hankalinsu ya tashi saboda suna tunanin lafiya ko ba lafiya ba ji duriyar Baba Gandujan ba tun bayan zaɓe ya fito ya yi magana. Ya fito ya ba abba gida gida Martin ya ce masa dakata har yanzu ni ne gwamna a Kano. Kai certificate ɗin naka ma da yake tangal tangal har yanzu To bara da ku je da abu ya faru. Kawai muna zaman zaman lafiya abba gida gida ya posting yana ba mutane shawara da cewa su daina yin gine-gine a kan filin gwamnati. A ciki akwai makarantu wuraren addini da na kuma al'adu, asibitoci da kuma makabartu. Shi dai bai kama suna ba, kawai shawara ya bayar. Nan fa mutane suka fara yawo da hotunan wata makaranta da aka ce an sai da ita har ana gini a kanta. kuma na ga wasu mutanen ma suna cewa a cikin Kano akwai abubuwan da aka siyar da yawa irin su makabartu da kuma abubuwa da yawa to shine fa baba ganduje ya fito ce masa dakata sunan wata unguwa a Kano dakata har yanzu ni ne gwamna a Kano ba ma ka zo wajen ba nan fa mutane suka fara cewa a a baba ganduje ashe duk abin da muke kana jin mu banza ka mana kowa fa yana ci abba gida gida ba zai ƙara magana ba kodam sai muka ga ya ƙara ba da wani martani sabo Ya ce yana ba wa bankuna da kuma duk mai ba wa gwamnatin Kano bashi gwamnatin baba ganduje kenan da kada a kara ba ta bashi sai an cawarci gwamna mai hawa mutane kuwa sun fassara abin da ya faɗa da ma'ana da yawa shin yana nufin baba ganduje bai iya mulki ba shin yana nufin babban duja wadaka yake da kuɗin shin ba a buƙatar bashi a kano shin ana zargin wani zai sace kuɗin ya tafi da su ne allahu alam to kuma dai yaya ne shin me kuke ganin abba kabi yana nufi da wannan maganar da ya faɗa soyayyar zamanin yanzu ba a daukan ta da muhimmanci in dai ba magana aure ne gifta ba ba a bari ta shiga zuciya ba a bari ta hau kan kwalwa kan tafin hannu ake dosana nata da kaga mutum yana ma tangal tangal kamar tsohon keke na pep ka hura shegiya we move soyayyar zamanin yanzu ba a daukan ta da muhimmanci in dai ba magana aure ne gifta ba ba a bari ta shiga zuciya ba a bari ta hauka ga kwalwa kan tafin hannu ake dosa nata da kaga mutum yana ma tangal tangal kamar tsohon keke na pep <laughs> ka hura shegiya we move soyayyar zamanin yanzu ba a daukan ta da muhimmanci in dai ba magana aure ne gifta ba ba a bari ta shiga zuciya ba a bari ta hauka ga kwalwa kan tafin hannu ake dosa nata da kaga mutum yana ma tangal tangal kamar tsohon keke na pep <laughs> ka hura shegiya we move